Ludvíku, mm-hmm. budeme se milovat. Tuto možnost si dokážu představit. Počkáme ale, jaké postavení k tomu zaujme příslušný orgán. V tomto časovém horizontu to nevnímám jako úplně průchodné. Ludvíku, ty už mě nemiluješ, viď? Mm, to jsou falešná slovíčka. Tak to ta otázka nestojí. Nejdříve musíme zvážit pro a proti. Hm? Jediné, co v této chvíli mohu zodpovědně prohlásit, je, že to důkladně probereme se všemi koaličními partnery. Zásně, Marie. Já jsem Eva. Dokud nemáte politika doma, je snadné se ho zbavit. Volit nemusí být zbytečné. Kroužkujte podle www.blablanevolim.cz.